السلام علیکم اچھا تو یہ وہ ویڈیو ہے جب ہم لالہ زار میں اسٹرک ہو گئے تھے due to huge rain spell اور مسئلہ یہ ہوا تھا کہ لالہ زار کا جو ٹریک ہے as I mention earlier video وہ مڈی ہے ڈرائی ہے تو وہ بارش میں بالکل مڈ بن جاتا ہے مٹی ہے لوس مٹی ہے پتھر کم ہے تو and that day I realised کہ جو ایلس ویئر جیسے سیف الملوک جانے کا جو ٹریک ہے وہ it's laden with stones that's actually better for the jeep کا جو ویل گرپ ہے اس کے لیے اچھا ہے اور جو مڈی ٹریک ہے ایکچولی وہ it can be very dangerous in rains I did not know that ورنہ میں اپنی فیملی کے ساتھ اس طرح کا ریسٹور لیتا ہوں خیر وہ ڈرائیور خیر ٹرین کا نہیں پتہ چلتا ہے ان ریجنز میں which again is a caution to all of you out there کہ رین ہو تو جو ٹریک ہے اس کے متعلق کمپلیٹ جو لوکلز ہیں ان کی بات کو سنیں اور and respect their opinion because you know they know what they talking about تو خیر اینی وے ہوا یہ کہ ہم اوپر گئے اس وقت تک رین نہیں تھی اور پھر uh, uh, جیسے ہم اوپر پہنچے تو رین شروع ہو گئی ہلکی ہلکی رین شروع ہوئی تو driver was a very good man اللہ بلیس ہم اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ سر اب اب چلیں کیونکہ فیملی uh, ہے ہمارے پاس ایک بیبی بھی تھا چھوٹو الحمد للہ تو کیا ہوا کہ اس نے نا کوشن دینا شروع کیا اور کہا کہ فٹافٹ چلیں یہاں سے کیونکہ یہ ٹریک مڈی ہے اور یہ پھر سلپ ہوگی اینڈ اگین ایک جو لوکل وزڈم ہے وہ یہ کہ اسینڈ کرتے وقت مسئلہ زیادہ نہیں ہوتا کسی بھی ٹریک پہ it's the descend which is the problem ٹھیک ہے نا تو یہ مجھے پتا تھا خیر تو I underestimated the muddy thing مجھے نماز پڑھنی تھی نماز نکل رہی تھی میں نے نماز پڑھی تو بس وہ جو کچھ منٹ ہیں اس میں رین تیز ہو گئی اور وہ پری مونسون اسپیل جو آج کل ہے وہ وہاں بھی تھا اور کافی و مت کے ساتھ تھا ہم انتظار کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے رین ختم نہیں ہو رہی تھی اور ڈرائیور جو ہے وہ فنکی ہو رہا تھا کہ اب کیا ہوگا اور ایک اور جو تیسرا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کے جو ٹائرز ہیں اس میں چین نہیں تھی ہوتا یہ ہے کہ جب سنو یا اس طرح کی سلپری سچویشن ہو تو گاڑیوں میں اس طرح کی گاڑیوں میں جو فور بائی فور وہاں پہ رینٹ پہ ملتی ہیں وہاں پہ چین ہوتی ہے وہ ٹائروں پہ نا چین باندھ دیتے ہیں اس سے پھر روڈ گرپ اچھی ہو جاتی ہے وہ وہ بھی نہیں تھی تو ایک کافی یعنی ڈینجر سچویشن بن گئی تھی پہلے ایک ٹرائی کی ہم نے فیملی کو بٹھایا اور سب کچھ رین میں تھا مڈ تھا it was you know proper adventure اب تو ایڈونچر کہوں گا میں اس وقت کافی سٹی گھوم دی فیملی کی زیادہ تھی ویسے ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو میں ان کو سمجھا رہا تھا لیکن بہرحال یو نو تو کیا ہوا کہ جناب ایک دفعہ ہم نے ٹیسٹ رن کیا گاڑی بہت سلپ ہوئی تھوڑی دیر تھوڑی دور ہم گئے تو گاڑی نے بہت سوے کیا تو even the driver was not sure تو میں نے اس کی طرف دیکھا میں نے کہا کیونکہ he is the captain of the ship right now تو مناسب نہیں ہے تو میں نے کہا بھائی واپس لے لو پھر ہم جیپ میں بیٹھے رہے کافی دیر جیپ میں بیٹھے رہے آدھا گھنٹہ جیپ میں بیٹھے رہے رین تھی کہ اس کا رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی پھر خیر ہم واپس وہی وہ جو چھوٹا سا ایک ہٹ سا تھا جہاں پہ میں نے ویڈیو لگائی ہے وہ جو آگ جل رہی ہے اور وہ بچہ ہے اور وہ سارے لوگ بیٹھ گئے تھے کیونکہ سردی کافی تھی ایز آئی مینشن فیملی تھی ساتھ تو ایک بڑا ایک عجیب سچویشن تھی اللہ نے الحمد للہ اللہ نے بچت کی ہماری پھر یہ ہوا کہ ڈرائیور کو نیچے سے کال آئی اس کی اچھا میرے سگنلز نہیں تھے آ رہے تھے یہ بھی ایک چوتھی بات ہے کہ یو فون جیز کے سگنلز بالکل نہیں آتے ناران میں ناران میں ٹیلینور اور کا کوریج ہے تو اگر آپ فیملی کے ساتھ جائیں تو please make sure that you have a Telenor اور card at least between family members کم از کم ایک دو کارڈز ہوں جس کو جس طرح جس سے آپ کمیونیکیٹ کر سکیں ورنہ بالکل بندہ نا کٹ آف ہو جاتا ہے دنیا سے کٹ آف ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے انٹرنیٹ بھی نہیں چل سکتا اگر آپ کی سم ہی نہیں چل رہی تو کیا ہوا کہ اس کو کال آتی ہے اس کے باس کی میرے ایک بہت اچھے فرینڈ ہیں doctor Alamgir he facilitated my stay at Naran hotel it was very good actually تو دے ہیڈ پریشر کہ جان پہچان والا بندہ ہے ڈاکٹر ہے تو یہ پھنس گیا اوپر تو پھر ڈرائیور پریشر میں آ گیا تو ڈرائیور صاحب نے کہا سر چلیں میں نے کہا بھائی واٹ چینجڈ کہتا ہے ہم کر لیں گے مینج میں نے کہا واٹ اباؤٹ دا چینج تو کہتا ہے نہیں ہم مینج کر لیں گے چلو ٹھیک ہے یار بس اس کے بعد ہم بیٹھے ہیں اور اس کے بعد اللہ بھلا کرے میں اپنے ایک اسسٹنٹ کو بھی لے گیا تھا ساتھ اللہ اس کا بھلا کرے اس نے بیچارے نے جان پہ کھیل کے اس ساری کی ویڈیو بنائی ہے جو ویڈیو اس کے بعد آپ کو میں دکھاتا ہوں اٹس را فوٹیج آف واٹ ہیپنڈ کمزور دل حضرات نہ دیکھیں میں نے I I have tried to edit the thing کہ زیادہ جو screams and ahs and ohs ہیں وہ زیادہ نہ آئیں to actually show you the raw thing of off roading So it's it's it's a, a uh, a treat for uh, off-roading fans out there. Four by four driving کا پی ایچ ڈی آپ کر سکتے ہیں اس اس ویڈیو کو دیکھ کے اور on a very sombre note اللہ نے بہت بچت کی ہماری میں تو دعا کر رہا تھا اللہ اللہ تعالیٰ سے موت کا ایک دن فکسڈ ہے اور شکر اللہ کا کہ اللہ نے ہماری بچت کر لی اور we eventually after twenty eight minute drive finally bottom of دہٹو sound and everything of course اتنی زیادہ گرلنگ قسم کی رائڈ کے بعد باڈی پارٹس دائیں بائیں ہو جاتے ہیں میٹفورکلی اسپیکنگ تو it took a while for us to recuperate from that لیکن that's it so following this is that video uh, it might not be appropriate for all audiences uh, because it is uh, a raw footage um, it has some yani voices वगैरह हैं जो distress की हैं so viewer discretion is advised please thank you Bhai भाई मैं ਲਲਜ਼ਾਰ bhai, ਭਾਈ ਲਲਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਲਾ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਤਾਂ ਲੱਲਾ ਨਾ ठीक है ठीक है ठीक है भाई थोडीशी ग्रीप आहे کہا بھی ہے میں چین دے دوں مجھے تو وہ کہتے ہیں کہ چین وہ پتہ نہیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہاں جی تو یہی تو چکر ہے سارا گڈیاں پھسی تھی ان کے جان دوں ناشتہ بناتے ہیں ختم جو تھا وہ گزر گیا نا جی جی وہ جو ہم جیسے لڑکے نیچے ایسے کر کے جی جی ذکر ہوتا اوپر جی جی بالکل نکل گئی ہیں ایک یہ جگہ ہے بس آگے سے اترائیے بس وہاں سے بس اتر جائیں گے آگے ان شاء اللہ آسمان ਨਾ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਤਲਾ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਕਰ ਦੇ ਦੂਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾੜਸਾਂ ਦੂਏ ਵਿੱਚ ਦੂਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾੜਸਾਂ ਤਲਾਂ ਜੁਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ بغیر چین کے بغیر چین کے کرتے رہے تو بس ہاں، اسی طرح سے لیے